को कुचल देंगे रुको यार यार यार यार ये क्या खंडाला लोकेशन तो पता है मेरे भाई आजा आजा भाई उधर आजा आजा जाओ आ जाओ सीधा रास्ते में आ जाओ आ आजा आ जाओ चलो चलो चलो वॉच आउट ऊपर है कि नीचे चलो चलो चलो मार करो मार करो गलत लेवल का कैंपिंग कर रहे हैं यार ये तो यार दो डाउन किया था कि गया अरे कैंपर अरे भाई आओ मार दो यार इसको लेवल का कैंपिंग यार एक डाउन क्या था मैंने किल नहीं मिला उसका बहुत है यार ये तो <laughs> <laughs> Watch out. हाँ, जो बताओ स्पाइडरमैन बन के था तो मुरा उसको पीछे से जाओ जाओ जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ मारो मारो मार दिया क्या भाई ऐसे कैसे होगा ग्रेनेड उड़ के जाओ ना उधर उधर बंदा नहीं है भाई मेरा राइट में चला गया देखा उड़ के जाओ सीधा सबके ऊपर फिर रस कर दो बोलते <laughs> <laughs> <laughs> Awesome.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 to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, अरे लाभ रिकॉल कर दो रिकॉल कर दो जल्दी रिकॉल कर दो वो बच जाएगा रिकॉल कर दो ये थोड़ी होता है यार भाई लास्ट में I want the real stuff Everybody listen up Cause I'll only say it once I'ma show you all the path If you want it bad I'ma show you where it's at Yeah, how you can get it back Yeah, cause I ain't never done I'll be number one Working hella hard until I get just what I want Yeah, rise just like the sun Yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall